Коли мені шторми зламають весло, чи бурі засмокчуть у гирло шалене, подай мені руку, щоб вірно несло, і будь біля мене, і будь біля мене, як жар моє серце опалить дотла, і всіється в душу зневір'я скажене не дай спопилитись від гніву і зла. І будь біля мене, і будь біля мене. Якщо мене вхоплять колючі вітри, на кров пошматують оголені вени, усі мої рани сльозами зітри. І будь біля мене, і будь біля мене. А раптом так стане зійду я на трон, чи в славі розвію над світом знамена, лишайся святішою з тисяч корон, і будь біля мене, і будь біля мене, коли ж мої сили вже стануть не ті, і буде снагою одне лиш стремено. в Останньому кроці земною путі. Ти будь біля мене, ти будь біля мене.